Cañada de la cumbia. Oaxaca, México. bailar este ritmo de la esfera cumbia Moviendo las manos como el kaioken y ponerse a gozar Bailen con Krillin y Gohan, hicieron esta cumbia Hicieron la fusión para levantarte y ponerte a brincar Goku ha regresado, no te quedes sentado y ponte a bailar Estirando las manos como la fusión, agarra a tu pareja y baile este cumbión pareja baila este cumbión Muévanse insectos con esta esfera cumbia Dándole una vuelta, haciendo la fusión Bailando este cumbión Haciendo la fusión, bailando este cumbión Cañada de la cumbia México. Ven a bailar este ritmo de la esfera cumbia, moviendo las manos como el cayoquín y ponerse a gozar. Hicieron esta cumbia Hicieron la fusión para levantarte y ponerte a brincar Coco ha regresado, no te quedes sentado y ponte a bailar Estirando las manos como la fusión Agarra tu pareja y baila este cumbión Agarra tu pareja y e insectos con esta esfera cumbia Dándole una vuelta, haciendo la fusión, bailando este cumbión Haciendo la fusión, bailando este cumbión